эмне болду жаман түш көрбөдүңбү эмне түш көрдүң түшүмдө жана террористтер бар го ошолор казарманга кирип келип калып атпайбы бешөө кармап алып жаман сабап атыптыр мени ойгонуп кетпейт беле эми койчу элестет ойгонуп кетсем анан качып кетти деп ойлоп калбайбы Апа, мен үйге барғычам бір қойды бағып маңдайына дем деп жазып қоясызбы мен барғанда өз менен соем